Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Hyundai sentrda san'at avtomobili barchangizni kutmoqda. Aziz do'stlar, barchangiz Hyundai san'at avtomobilini 1 soat ichida rasmiylashtirib, oxirgi rusumdagi avtomobil egasiga aylanishingiz mumkin.